Pimeys ja liukkaus. Se on kyllä paha yhdistelmä. Niin, autoillessa. Ja siihen vielä nopeus päälle. Siis autoillessa? Niin, autoillessa nimenomaan. Missä sitten? Tee kuten bändi. Idasta pimeällä. Välitä. Muista. Ennakoi. Liikenneturva.